हे हाय मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो है मास्क के ऊपर जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग अभी तक इस टाइप के मास्क यूज़ कर रहे होंगे इस तरीके के मास्क यूज़ कर होंगे थ्री लेयर मास्क इसको एन नाइन्टी फाइव मास्क आप लोग सोचते होंगे कि इस टाइप का मास्क लगा लेंगे और बहुत ही कूल दिखेंगे और वो पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ये वॉशेबल नहीं है आपको यूज़ एंड थ्रो करना है तो आप यूज़ करिए और थ्रो करिए इसको भी यूज़ एंड थ्रो करिए मगर आज मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपने स्टाइल को भी मेंटेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आप को दूसरों के इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं मेरे पास आए हैं जोडोनो के फेस और facial mask which is six layer protection ये सिक्स लेयर प्रोटेक्शन है which is anti pollution anti dust आपको वो डस्ट से बचाएगा अकेला देखो वायरस से बचाना बैक्टीरिया से बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है हमको डस्ट से भी बचना है हमें पॉल्यूशन से भी बचना है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमें और भी हो सकती हैं तो ये वाला जो मास्क है जुडानो के इट्स सिक्स लेयर और easy to wear and breathable ये वाले जो मास्क होते हैं ना आप जब इसको पहनेंगे ना तो आप ढंग से ब्रीद नहीं कर पाएंगे बट आप इसको लगा के जिम भी कर सकते हैं और आप इजीली ब्रीद कर सकते हो जबकि ये सिक्स लेयर है ये छः लेयर प्रोटेक्शन आपको देता है और बहुत ही सेक्सी सा मास्क है जुडानों का है ऑफकोर्स बहुत सारे लोग हैं जो स्टाइल में रहते हैं हर चीज़ स्टाइल में कपड़े स्टाइल में सैंडल स्टाइल में गॉगल स्टाइल में हर चीज़ तो भाई मास्क को क्यों नहीं स्टाइल में पहने मास्क को भी स्टाइल में पहनिए ये इजीली वॉशेबल है और इसको रीयूज़ कर सकते हैं ये वाले जो मास्क है इनको आपको यूज़ एंड थ्रो करना है इनको वॉश नहीं कर सकते बट ये वाला जो मास्क है आप उसको रीयूज़ कर सकते हो it come with four different colour sexy colour आप अपने कलर अपने क्लोथ से मैच कर सकते हो और साथ ही साथ आप इसको वॉश करके फटाफट ड्राई भी कर सकते हो तो हम सबको पता है कि मास्क हमको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए अपनों की सेफ्टी के लिए तो ये तो मेरा मास्क है चिडानो का आप लोग भी जाके फट से बाय कर लीजिए चिडानो